લોજિકલ એન્ડ અધર ઓપરેટર્સ પરના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું લોજિકલ ઓપરેટર્સ પેરેલલ અસાઇનમેન્ટ અને રેન્જ ઓપરેટર્સ અહીં આપણે વાપરી રહ્યા છીએ ઉબુન્ટુ લિનક્સ આવૃત્તિ 1204 રૂબી 193 આ ટ્યુટોરીયલને અનુસરવા માટે તમને લિનક્સમાં ટર્મિનલ અને ટેક્સ્ટ એડિટર જ્ઞાન હોવું જોઈએ તમે આઈઆરબી સાથે પણ પરિચિત હોવા જોઈએ જો નથી તો સંદર્ભિત ટ્યુટોરિયલ્સ માટે અમારી વેબસાઈટ જુઓ લોજિકલ ઓપરેટર્સ ને બુલિયન ઓપરેટર્સ પણ કહેવાય છે તેઓ અભિવ્યક્તિ ભાગો મૂલ્યાંકન કરી અને ટ્રૂ અથવા ફોલ્સ વેલ્યુ પાછી આપે છે લોજિકલ ઓપરેટર્સ આ પ્રમાણે છે બે એમ્પરસેન્ડ એટલે કે એન્ડ બે પાઇપ એટલે કે ઓર એક્સક્લેમેશન એટલે કે not બે સમીકરણો ટ્રુ હોય તો ડબલ એમ્પરસેન્ડ અને એન્ડ આપણને ટ્રુ મૂલ્યાંકન આપે છે બીજું સમીકરણ ત્યારે મૂલ્યાંકન આપે છે જ્યારે પ્રથમ ટ્રુ હોય પ્રાધાન્ય એ બે સ્વરૂપોના તફાવત છે સાંકેતિક એટલે કે બે એમ્પરસેન્ડ વધુ પ્રાધાન્ય ધરાવે છે ચાલો હવે કેટલાક ઉદાહરણો જોઈએ આપણે આ માટે આઈઆરબી જોશું Ctrl Alt અને ટી કીઓ એકસાથે દાબીને ટર્મિનલ ખોલો ઇન્ટરેક્ટિવ રૂબી શરૂ કરવા માટે ટાઈપ કરો આઈઆરબી અને એન્ટર દબાવો ટાઈપ કરો 3 greater than 2 space double ampersand space 4 less than 5 enter દબાવો આપણને આઉટપુટ ટ્રૂ મળે છે અહીં એક્સપ્રેશન 1 જે 3 greater than 2 એ ટ્રુ છે એક્સપ્રેશન 2 જે 4 less than 5 તે પણ ટ્રુ છે જ્યાં સુધી બંને એક્સપ્રેશન ટ્રુ હોય આપણને આઉટપુટ ટ્રુ મળે છે હવે પહેલાના કમાન્ડ મેળવવા માટે અપ એરો કી દબાવો અને બે એમ્પરસેન્ડ સિમ્બોલની શબ્દ એન્ડ થી બદલો એન્ટર દબાવો આપણને પરિણામ એ જ મળે છે હવે પહેલાના કમાન્ડ મેળવવા માટે અપ એરો કી દબાવો એક્સપ્રેશન 1 માં ગ્રેટર ધેન ચિહ્નને લેસ ધેન થી બદલો એન્ટર દબાવો આપણને આઉટપુટ ફોલ્સ મળે છે કારણ કે 3 લેસ ધેન 2 એ ફોલ્સ છે પ્રથમ એક્સપ્રેશન ફોલ્સ હોવાથી બીજો એક્સપ્રેશન નું મૂલ્યાંકન નહીં થાય તો આપણને આઉટપુટ ફોલ્સ મળશે જો એક્સપ્રેશન ટ્રૂ હોય તો ડબલ પાઇપ અને ઓર આપણને ટ્રૂ મૂલ્યાંકન આપે છે ત્યારે પ્રથમ ફોલ્સ હોય તો જ બીજું એક્સપ્રેશનનું મૂલ્યાંકન થાય બે સ્વરૂપોનો તફાવત છે પ્રાધાન્ય ચિન્હ ઓર એટલે કે ડબલ પાઇપ વધુ પ્રાધાન્ય ધરાવે છે હવે ચાલો અમુક ઉદાહરણનો પ્રયાસ કરો ten greater than six space double pipe space 12 less than seven enter દબાવો આપણને આઉટપુટ ટ્રૂ મળે છે અહીં એક્સપ્રેશન 1 એટલે કે 10 ગ્રેટર ધેન 6 એ ટ્રૂ છે જો પ્રથમ એક્સપ્રેશન એ ટ્રૂ હોય તો બીજું એક્સપ્રેશન મૂલ્યાંકન થશે નહીં તો આપણને આઉટપુટ ટ્રૂ મળે છે હવે પહેલાના કમાન્ડ મેળવવા માટે અપ એરો કી દબાવો એક્સપ્રેશન 1 માં ગ્રેટર ધેન સાઇન ને લેસ ધેન સાઇન થી બદલો અને પાઇપ ચિહ્નને શબ્દ ઓર થી બદલો એન્ટર દબાવો અહીં એક્સપ્રેશન એક્સપ્રેશન1 એટલે કે 10 લેસ ધેન 6 એ ફોલ્સ છે એક્સપ્રેશન એક્સપ્રેશન2 એટલે કે 12 લેસ ધેન 7 એ પણ ફોલ્સ છે જો બંને એક્સપ્રેશન ફોલ્સ હોય તો આપણને આઉટપુટ ફોલ્સ મળશે એક્સક્લેમેશન માર્ક અને નોટ ઓપરેટ્સ આપેલ એક્સપ્રેશનથી વિરુદ્ધ વેલ્યુ પાછી કરશે જો એક્સપ્રેશન એ ટ્રુ હોય તો exclamation mark operator false value પાછી આપશે જો એક્સપ્રેશન ફોલ્સ હોય તો તે ટ્રુ પાછું આપશે બે સ્વરૂપોનો તફાવત પ્રાધાન્ય છે ચિહ્ન નોટ એટલે કે વધુ પ્રાધાન્ય ધરાવે છે ચાલો નોટ ઓપરેટર્સનો પ્રયાસ કરીએ પહેલા ટાઈપ કરો 10 ડબલ ઇક્વલ ટુ 10 એન્ટર દબાવો આપણને આઉટપુટ ટ્રૂ મળે છે ઉપરના એક્સપ્રેશનનું પરિણામ ઊંધું કરવા માટે ચાલો એક્સપ્રેશનના પહેલા નોટ ઓપરેટર ઉમેરો ટાઈપ કરો exclamation mark within brackets 10 double equal to 10 enter દબાવો આપણને આઉટપુટ ફોલ્સ મળે છે આઈઆરબી કન્સોલ સાફ કરવા માટે કંટ્રોલ એલ સતત દબાવતા રહો આગળ ચાલો પેરેલલ અસાઇનમેન્ટ વિશે શીખીએ રૂબીમાં માં પેરેલલ અસાઇનમેન્ટ દ્વારા એક લાઈનમાં અનેક વેરીએબલ પ્રારંભ કરી શકાવાય છે ચાલો ટર્મિનલ પર પાછા જઈએ પેરેલલ અસાઇનમેન્ટ વાપરીને ચાલો એ બી સી ત્રણ વેરીએબલ ડીકલેર કરીએ ટાઈપ કરો A comma B comma C equal to ten comma twenty comma thirty અને એન્ટર દબાવો અહીં 10 એ વેરીએબલ a ને એસાઇન કરવામાં આવશે 20 એ વેરીએબલ b ને અને 30 એ વેરીએબલ c ને એસાઇન કરવામાં આવશે જમણી બાજુ એક એરે તરીકે કામ કરે છે જો આપણે ડાબી બાજુ પર અનેક વેરીએબલ્સ યાદી આપીએ તો પછી એરે અનપેક્ડ અને સંબંધિત વેરીએબલ્સમાં સોંપાયેલ હોય છે આપણે આગામી ટ્યુટોરિયલ્સમાં વિગતવાર એરેઝ વિશે શીખીશું હમણાં માટે ચાલો અસાઇનમેન્ટ યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે છે કે તેની તપાસ કરો ટાઈપ કરો એ અને Enter દબાવો વેલ્યુ 10 એ વેરીએબલ એ માં સંગ્રહિત છે તેવું દ્રશ્યમાન થાય છે ટાઈપ કરો બી અને Enter દબાવો આપણને 20 મળે છે ટાઈપ કરો સી અને Enter દબાવો 30 દ્રશ્યમાન થાય છે બે વેરીએબલોની વેલ્યુ ને અદલાબદલી માટે પણ પેરેલલ અસાઇનમેન્ટ ઉપયોગી છે ચાલો વેરીએબલ એ અને બી ની વેલ્યુને અદલાબદલી કરીએ ટાઈપ કરો પુટ્સ સ્પેસ બે અવતરણ ચિહ્નો અંદર એ ઇક્વલ ટુ હેશ છગડિયા કૌંસ અંદર એ કોમા બે અવતરણ ચિહ્નો અંદર બી ઇક્વલ ટુ હેશ છગડિયા કૌંસ અંદર બી એન્ટર દબાવો આપણને આઉટપુટ એ 10 મળે છે બી 20 હવે ચાલો એ અને બી બદલી કરીએ આ કરવા માટે ટાઈપ કરો A comma B equal to B comma enter દબાવો પુટ્સ કમાન્ડને મેળવવા માટે અપ એરો કીને બે વાર દબાવો અને એન્ટર દબાવો આપણને આઉટપુટ મળે છે એ ઇક્વલ ટુ 20 બી 10 રૂબીમાં આપણે હવે રેન્જ વિશે શીખીશું રેન્જ માં વેલ્યુ એ નંબર્સ કેરેક્ટર્સ સ્ટ્રિંગ્સ અથવા ઓબ્જેક્ટો હોઈ શકે છે રેન્જેસ ઉપયોગ સિક્વેન્સને વ્યક્ત કરવા માટે થાય છે સિક્વેન્સ રેન્જ સફળ વેલ્યુની શ્રેણી બનાવવા માટે વપરાય છે શરૂઆતી વેલ્યુ રેન્જની વેલ્યુ અને અંતની વેલ્યુને સમાવે છે 2 ડોટ ઓપરેટર એ ઇન્ક્લુઝિવ રેન્જ બનાવે છે 3 ડોટ ઓપરેટર એ એક્સક્લુઝિવ રેન્જ બનાવે છે રેન્જનો ઉપયોગ વેલ્યુ આપેલ રેન્જમાં છે કે નહીં તે તપાસવા માટે થાય છે આપણે તે ઇક્વાલિટી ઓપરેટર વાપરીને કરીએ છીએ ચાલો રેન્જીસ પર અમુક ઉદાહરણનો પ્રયાસ કરીએ ચાલો ટર્મિનલ પર પાછા જઈએ ટાઈપ કરો વિથિન બ્રેકેટ્સ 1 2 ડોટ 10 પછી dot to underscore a. To dot operator inclusive range બનાવે છે ઇન્ક્લુઝિવ ઓપરેટર રેન્જમાં શરૂઆતી અને અંતના બંને વેલ્યુને સમાવિષ્ટ કરે છે અહીં રેન્જ સૂચિમાં બદલવા માટે to underscore a મેથડ વાપરવામાં આવ્યું છે એન્ટર દબાવો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે વેલ્યુ 1 અને 10 રેન્જમાં સમાવેશ થાય છે હવે આપણે એક્સક્લુઝિવ રેન્જ ઓપરેટર જોઈશું ટાઈપ કરો વિધિન બ્રેકેટ્સ 1 3 ડોટ્સ 10 પછી dot to underscore A three dot operator exclusive range બનાવે છે એક્સક્લુઝિવ રેન્જ ઓપરેટર શ્રેણીમાં અંતની વેલ્યુ સમાવશે નહીં એન્ટર દબાવો અહીં અંતની વેલ્યુ 10 શ્રેણીમાં સમાવિષ્ટ થઈ નથી 1 થી 10 ની રેન્જમાં 5 એ વેલ્યુ આવે છે કે તે તપાસીએ ટાઈપ કરો within a brackets 1 2 dot 10 3 times equal to and પછી 5 એન્ટર દબાવો ઇક્વિલિટી ઓપરેટર વેલ્યુ રેન્જમાં રહે છે કે નહીં તે તપાસવા માટે વપરાય છે 1 થી 10 માં 5 ની વેલ્યુ સમાવિષ્ટ થાય છે માટે આઉટપુટ ટ્રૂ મળે છે આ આપણને સ્પોકન ટ્યુટોરીયલના અંતમાં લઈ જશે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા લોજિકલ ઓપરેટર એટલે કે બે એમ્પરસેન્ડ બે પાઇપ અને ઉદ્ગાર ચિહ્ન જેવા ઓપરેટર્સ પેરેલલ અસાઇનમેન્ટ ઉદાહરણ abc 10 20 30 range operator inclusive operator અને એક્સક્લુઝિવ ઓપરેટર અસાઇનમેન્ટ તરીકે પેરેલલ અસાઇનમેન્ટ વાપરીને બે વેરીએબલ ડીકલેર કરો અને તેનો સરવાળો 20 અને 50 વચ્ચે આવે છે કે નહીં તે તપાસો સ્ક્રીન પર દર્શાવેલ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો નિહાળો તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે વિડીયો ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો spoken tutorial project team spoken ટ્યુટોરીયલોના મદદથી વર્કશોપ આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો આપે છે વધુ વિગતો માટે contact@spoken tutorialorg પર લખો સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ એ ટોક ટુ અ ટીચર પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જેને આઈસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર મારફતે શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધાર અપાયેલ છે આ મિશન પર વધુ માહિતી spoken hyphen tutorial dot ORG slash NMEICT hyphen intro પર ઉપલબ્ધ છે આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર